катуу денелер аларга тартылуу күчүнүн таасиринен таянычка басым жасашат тартылуу күчү суюктуктарга да таасир эткендиктен суюктуктар да идиштин түбүнө басым жасайт деп ойлошубуз логикага ылайыктуу түтүктү алыңыз анын түбү резина менен капталган түтүккө суу куюңуз бул учурда резина ийиле турганын көрөбүз себеби суунун ар бир катмары астындагы башка катмарларга жана ошого жараша идиштин түбүнө басышат бир түтүккө суу экинчисине май коюңуз. суу астындагы плёнканын ийилүүсү май астындагыга караганда көбүрөөк суюктуктун тыгыздыгы канчалык жогору болсо идиштин түбүнө басым ошончолук чоң болот ар кандай суюктук суу сыяктуу өзү жайгашкан идиштин түбүнө басым жасайт